社的报道，朝鲜在今天成功的进行了核试验。那么，这是朝鲜自二零零六年以来进行的第五次核试验，也是今年以来的第二次核试验。经多家地震台网测定，北京时间今天上午八点三十分左右，朝鲜东北部发生里氏五点零级地震，震源深度为零公里。与朝鲜接壤的中国吉林省延边朝鲜族自治州以及长白山等地均震感明显。 延吉、珲春等地的多所学校立即疏散学生到操场避险。呃，床在晃，或者是有在办公室上班的工作人员感觉凳子在晃，然后有的人感觉可能是因为血压有点高，都从那个楼里边跑到那个就是小区院子里。中国环境保护部已于今天早上八点三十五分启动应急预案，进入二级应急响应状态，并在东北边境组织开展辐射应急监测。 目前，东北三省和山东辐射环境自动监测站运行正常。韩联社随后援引韩国联合参谋本部的声明报道，地震由人为因素造成，震中位于朝鲜核试验场所在的丰溪里一带。韩方初步认为，朝鲜实施了有史以来最大规模试验。呃，지금그처음부터말씀드리면요이번차까지했었을때는상당히큽니다점그러니까지금차가 三고요，차가차그다음에이었죠그러면이번이가장요。事实上，今天是朝鲜国庆节。新华社记者在平壤街头看到，人们身着民族服装庆祝，还有大批的军人、学生、民众和外国游客前往万寿台山冈的领袖铜像前献花。 火车站前附近的民众告诉记者，目前他们还不知道地震或者核试验的消息。站前广场的电视屏幕上，目前播放的还是朝鲜的歌曲和纪录片。中国外交部今天也发表声明指出，朝鲜不顾国际社会普遍反对，再次进行核试验，中国政府对此表示坚决反对。我们强烈敦促朝方信守无核化承诺，遵守安理会相关决议，停止采取任何恶化局势的行动。 中方强烈敦促有关各方着眼大局，谨言慎行，避免进一步相互刺激。